Mag-seatbelt ka. Walang internet. She will spunk your face. Hello guys! Welcome back again to our channel. Our next vlog dito sa Bagnog car So ito yung Mitsui namin. Tren. So guys, punta, yung, punta lang tayo sa Macron. So shout out to our Dave Fangel. Alright, so see you in the road. So, salita ka. Ah, uh, wala ka mo salita. Ayaw nga pala, Dave. Meron, ano pala, merong sinabi ni Pastor pala. Eh, face to face na daw sila ngayon. Paano niyan? to face class but you are organ. sabi niya, siguro bukas hindi na tayo pag orientation kasi yun ang sabi nila, eh, wala na daw silang ano, eh, online. kami ni mama dito ikaw doon ka sa Pilipinas eh ana ana garot ubra what are you going to do here eh you need to study kailangan mo umuwi yutangan ka karo eh iutangan na kakita kay lola para ano para sa plane ticket mo may nang i itulot kita <laughs> because uh, we are going to prepare first his, his plating. We'll uh, go home with his mom. Pero ikaw, doon ka kay na mami. <laughs> Mama will come back here. Work with you. So ikaw, doon ka. stay ka doon. Sinasabi ni Pastor kagabi eh. seatbelt ka? Yung seatbelt ka. sarili mo magbuo walang internet siguro magpapakabit si mama ng internet para may ano nga para lagi tayong mag-usap ingat-ingat ka kay mama mami she will spunk your face <laughs> Bakit ang ganyan mukha mo? Ha? Huh? Are you set to go home? Why? Bakit? Ha? Huh? You want to go home? Eh, para may kasama si Tatang. Para naman ano, may kasama siya sa pagtulog. Sa kasama pagtulog. May aircon naman yung, yung ano niya, kwarto. Wala talaga mag-aaral face to face at wala na daw online. Mga UAE nga, wala. Eh, wala talaga magagawa mga taga-UAE. Mga taga-Qatar. Hindi tanggapin. I have work here, so I can't go home. Maybe I will go home up April. I will visit you, but you are not going back here. I will just visit you. But don't worry, I will give you some money every month. Wow! <laughs> Pinaprank lang kita eh. <laughs> Ayan oh. Yan. Ayan guys. Ay, naman sa pinaprank ko sa double ticket. I would estimate them all the So <laughs> yan guys. Tingnan nyo naman guys yung itsura ni Dave pag sabi niya pag uwi ng Pilipinas sa mas wala daw online class this. You will, I will stab it So yan guys, si Dave, the prank ngayon. So, alam niya, uuwi na siya sa Pilipinas. Pero, hindi pala. <laughs> I'm another victim to so, your So guys, the victim na naman natin si Dave ngayong araw. So, <laughs> shout out sa Dave Pang Gaming. And of course guys, don't forget to subscribe our channel, the Sawadi Vlog! And also, please comment and share to our videos, some more videos to come and upload to our channel. And that's our prop for today! Bye-bye!